大家好，你现在是不是过着朝九晚五的工作，拿着一份稳定的工资？去掉每个月的租金和日常的开支，每个月基本上就用的差不多了。有没有想过在没有上班的情况下，有额外的收入来源，来增加你的资本？将来你需要这些资本用来做房子的首期款，或者用来计划经营一个小生意。你是否想过让自己变得更富有？ 能过上自由的生活，恭喜你遇到我们这个频道。我们是一个想让你变得更富有的频道。在继续之前，请点赞和订阅我们的频道，了解更多我们的视频。你的支持是我们最大的动力。被动收入就是只要很少的时间管理就可以获得的自动收入。就像我们种了一棵树，它就会慢慢的越长越大。 今天我们来谈一下五种常见的被动收入来源。一、租金收入，你可能投资了一套或者多套的房子用来出租。房子刚买回来的时候，租金是刚好和贷款持平的。但随着物价和租金上涨，每月贷款还款还是不变的话，让你拥有剩余的租金收入。或者，你是一个精明的设计师，将房子合理的改变和装修。 从而提高租金的收入。二、投资股票，你可以成为一个有眼光的投资者。股票一般有两种类型，一种就是稳定型的，一般是大型的蓝筹股，它们的主要收入来源是分红，你每年都可以比较稳定的分红。另外一种是资本增值型的，它们的分红相对少一点，不过它们的增值空间比较大。 他们一般是一些在发展中的公司，你可以通过学习一些投资的方法来帮助你在股票中获利。三、区块链的投资对于区块链，相信大家并不陌生。区块链的买卖其实跟股票差不多，不过区块链的涨跌幅度相对大，可以几天内暴涨百分之五十到几倍都有，也可以几天内跌百分之六十至百分之八十以上。 这个是一个小本不大涨的平台，但如果你想通过杠杆来做大单，风险还是相当大的。四、销售知识产品，你有某一个专业的特长吗？你有经营管理工厂的经验吗？或者你是律师、会计师、设计师，你可以出版一本书给需要的观众，你也可以为客户提供专业的建议。五、投资房地产。 投资房地产是通过杠杆原理购买房产，投资一段时间后，资产升值了，来赚取其中的差价。或者你是个有眼光的设计师，将房子合理的改变和装修，整理一下花园，在更短的时间内将房产升值。朋友们，你们还有其他建议如何赚取合法的被动收入吗？请留言区留言。